A casa 2.6, nessa camada, é, pode ser representada apenas com o seu primeiro nome, pois estamos falando do corpo físico mesmo, e, e aqui esse corpo físico é exatamente o que é associado à nossa identidade social. Né? Então, não tem nenhum mistério, nenhuma dica é, fora do normal aqui.